huh Vajon miért lett barna a bőre a Krisztiának? Kinek van a Cigány. Igen, például lehet, hogy cigány. Ez a Akkor mit gondoltak, hogy, hogy mi miért vagyunk barna bőrűek? Mi? Leég? Leégtünk? Hát reméljük, hogy még nem égtünk le. De egyébként... Don't matter how hard you shout! Az utcó alapítvány körülbelül három éve foglalkozik azzal, hogy iskolákat jár, és beszélgetünk a cigányság témáról. Ha valaki cigány származású és barna bőre, mennyire kap könnyen munkát? Ugyanúgy? Aha. Okay. Ezzel mindenki egyetért? Igen. Igen? De ez biztos így van? Nem? De, itt egy nem. Úgy általában amikor valaki így jelentkezik, akkor általában visszautasítják, mert hogy, hogy nem a magyarok. Mondják. Mert lenézik őket. Nem tudom én. De és mi, miért nézik őket? Nem tudom, mert nem ugyanolyan színűek, mint a többi ember. És attól, hogy más valakinek a színe, ezért lehet, hogy nem veszik fel Igen. a De szerintetek mit gondolnak olyankor róluk? Lehet, hogy megfordul az a az embereknek a agyában, hogy lehet, hogy akkor kirabolja a bankot. De ez így, így nem igazságos, mert például van olyan fehér bőrű ember, hogy ő szeretné kirabolni a bankot, és nem a román. Hát a foglalkozásunkat úgy építettük fel, egy kisiskolás fiunk keresztül, egy cigány kisfiunk keresztül, egy kitalált kisfiunk keresztül, elemezzük azt, hogy nem, nem tudom, milyen lehet, hogyha az apukája nem dolgozik, hogyha nagyszüleivel légyük, hogy ezeket így elfogadják és megismerjék. Mert látjátok, hogy hogy néz ki. Tudjátok, hogy milyen a sírója, mindent vágtok róla. És hogy mindezeket összeadva beszéljétek meg a csoportban, hogy hogy akkor jöjjön a Krisztián, vagy pedig ne jöjjön. Jó? Jó, és akkor ti az a között, aki azt mondja, hogy ne jöjjön. <laughs> job? Will I break your law? Well, it starts with a on a hot summer breeze, but suddenly freeze police on your knees till sell. And you nothing to... <laughs> Szerintem azért, mert mindenki megérdemel egy esély, és attól még, hogy barna bőrű, attól még ő is megérdemel egy esélyt. De annak is örülünk, és igazán elégedettek vagyunk, amikor csak egy mondjuk egy mintát mutatunk az elfogadásra.